Hallo, ik ben Jo. Welkom op mijn kanaal Nederlands met Jo. In deze video wil ik het hebben over de verschillen tussen de werkwoorden kunnen en kennen. Laten we eens beginnen met het werkwoord kennen. Kennen, dat is iets of iemand die je kent. Je weet wat het is of je weet wie het is. Bijvoorbeeld, je kent Jan, want je weet inderdaad wie Jan is. Je kent Parijs, want je bent er wel eens geweest. Ehm, je kent Shakira, want je hebt al haar cd's. Ehm, je kent de film Star Wars, want die heb je gezien in de bioscoop. Dus dat zijn allemaal dingen die je kent. Je weet wat het is, je weet wat het, wie het is. Kunnen is weer iets wat je kan doen, want je hebt dat ooit geleerd eh, of je weet gewoon hoe het moet. Je kan Engels spreken, want dat heb je op school geleerd. Je kan zwemmen, want je hebt ooit zwemles gehad. Dat is handig, dan verdrink je niet. Hmm, je kan zingen, want je hebt een mooie stem. En je kan koffie zetten, want je weet hoe het koffiezetapparaat werkt. Dus voel je een beetje het verschil tussen kunnen en kennen? Wat kan jij bijvoorbeeld? Wie ken je nog meer? Vond je dit nou interessant? Doe dan een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal Nederlands met Jo.